有些网友认为啊，说我们平时演示的教程都是提前安排好，然后呢，说哎，真实格斗中或者说真实的防身的过程中，街头上啊，有可能用不出来。 对吧？这个问题我来给你回答一下，还是得打一个比方啊。这个东西首先我们在练习的时候呢，它是呃建立本能反应的情况下，它并不是说你心里的那种，对吧？一一个白胡子老头摸摸哈，给演示动作，好，小伙子学会了吗？学会了，去吧。你会了吗？你肯定不会，为什么？他只是表现给你，对吧？我们这边我们是一人一次这样练，练完了肌肉的记忆就产生了。然后我们俩哎攻防的结合，对吧？我替他他拨开，他踢他拨开，他拨开啊，踢我屁股一下，对吧？可能我们是本能，对吧？他踢我，我手看，哦，这个，对吧？ 对吧？最近练多了，本能反应就是这个。他在踢我，对吧？嘣，拨开，包就是这个，对吧？强调不同的技术呢，你在某一时期你就会本能反应就是哪个技术啊？举个特简单的例子，你你们家狗，你说狗坐下，坐下，它坐下了。我问你，它怎么知道它要坐下？因为你训练它了，你给它这个手势，说出这个话，触及了它的本能反应。这个本能反应呢，就是一种记忆，是练出来的。包括你说街头或者说格斗中，这都是练出来。的。一嘴啪，格挡，砰，一嘴巴扇回去。 理解吗？这个本能反应，但你说只靠嘴，我说格挡扇，对吧？哇，你记住了吗？你绝对没记住，所以我们是要一人一次去练，就像训狗一样，对不对？对吧？我们讲这个话不是说难听，就给你举个例子，你是能理解的，好吧？回归到训练中，这个本能反应就会。但你问我街头说能不能行，我我不知道啊。他踢你裆怎么办啊？对吧？拿把刀冲你怎么办呢？我不知道，对吧？我只能说正常的情况下，对吧？有规则的情况下，对吧？街头的事我们不去讨论，好吧？感谢收看。